internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos jogar The King of Fighters 98! 98! The King of Fighters! E como vocês já sabem, não pode faltar o gordão! E para acompanhar, escolhi Borodion e Charmin! Lembrando que a partir desse vídeo você já pode me chamar para jogar! Você pode me chamar pelo Discord, link na descrição do vídeo também fixado aqui no primeiro comentário. Menino da do pelo trio Orochi. E a primeira luta é contra o Chris. E fora! Ah, o primeiro já foi. E agora? Jeremy! くしちゃ嫌よレデIsso, barrigada nela! <laughs> e agora? Yashiro! Já era! É isso aí, vencemos a primeira luta! E vamos para a próxima! E agora... O trio do Fatal Fury! Começando pelo Terry! Pularão! <laughs> ah, sem chance! E agora, en... <laughs> <laughs> E agora, Joe! Saque, saque, ele quiser. Saque, saque, ele quiser. isso Beleza? E vamos para o próximo. E agora? O trio dos heróis. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, não esqueça do like. Começando por aqui, ó. <laughs> Lady agora, Mini Maru. Vamos para o próximo. E agora... Opa! Tchá, tchá, tchá. E agora vamos enfrentar o Xingo. Lembrando que a partir desse vídeo você já pode me chamar pra jogar. Lady Go! <laughs> Bora! Ah, e agora do Art of Fighting. Começa pelo Robert, também conhecido como Loba. Vai, vai, vai, vai, vai. yo! Ora, ora! Lady, go! Yo, ha! Oken, Ken Shifuga! Vai, vai, vai, vai, vai! Beleza! É isso aí. Ah, moleque. E agora? O trio da Coreia. Começando por Kim. gordão, hein? Vamos lá! Ah, maldito! O Vai, pega ele! Isso! 老街。 guardar. Joy! Pega ele! Catou! Isso! Isso! Beleza! Muito bem, vamos para o próximo! E agora, o time dos Estados Unidos! Começando por Heavy D! agora Brian! E agora, Lucky! Ah, maldito! Ah! Desgraçado! Vamos lá, acaba com ele! Que isso? Que isso? Comeback da máquina! Vamos lá, é o gordão que vai decidir a parada. Vai! <laughs> <laughs> ah, moleque! É isso aí! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. agora, vamos para o chefe! Rugão! Isso, manda choque, manda choque! <laughs> Let's Suck! Yeah, fica no Eletrochoque mesmo. <laughs> ah. Vamos lá, Cherry. Decide a parada. Agarra ele. esquisito. De novo é o gordão que vai ter que decidir. Vamos nessa! Hum. moleque!